の曲ね青森県で作られた曲青森県のお祭りねぶた祭りのね掛け声ラセララセラという掛け声とともにねお踊り子が踊りますので、えー、ご覧くださいそれでは参りたいと思いますザ・フェイスバル構え水曜 それそれそれそれラッセラーラッセラーラッセラッセラッセラそれそれギュギュッカーラッセラーラッセラーラッセラッはいいしょ Adam let's let's let's let's I see shots. Christian, let's Yes, sir! Ah! sobre, sobre, sobre la cera, la cera, la cera, cera, cera. Sobre, sobre, yo ya está, la cera, la cera, la cera, cera, cera. Hey, you soul! Out of prison! やったーやったーやったーそれそれやったーやったー